Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 40 kəndinin sakinlərinə silah verilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar yalandır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu hakim mülki müqavilə partiyasından olan deputat Armin Xaçaturyan deyib. Erməni deputat bildirib ki, müdafiənin təşkili ilə bağlı problem yarananda kəndin özünün strateji planı döyüş şəraitində əhalinin davranış qaydaları olmalıdır. Haçaturyan əminliklə bildirib ki, bu məsələdə Dıq kəndi Ermənistanda hər kəsdən daha hazırlıqlıdır. Kənddə silah anbarı var və hər bir silahın üzərində də onun kimə veriləcəyi yazılıb və hər bir silahın üzərində də onun kimə veriləcəyi yazılıb. Kəndlilərə silah verilməyib, amma lazım olanda onlar bilirlər ki, silahı hardan götürmək olar. Dığ bütün kəndlilərə nümunə olmalıdır, erməni deputatı bildirib.